назад Черный каскад, вижу твой взгляд Снэп многоярд, мог тебя взять, но ты не моя Ваня, Салика, купри тут, купри тут, Салика Тогда типа цена пошли потери С ли погибает на сцене Снова один, прогуляюсь без тени Заливай лим, поцелуй на шею Мира, куда сейчас? Как до горы? That's the wrong number! मजा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ